Hello, bah moi je fais juste une petite vidéo de 30 secondes, juste euh, pour dire big up à, Nixion pour son Europe Tour 2015, avec tous ses invités. Alors euh, très hâte de le retrouver en France très vite pour pouvoir euh, pouvoir l'entendre en vrai et que la force soit avec vous tous et big up, big up, big up.